Sum pompasını dəyişdirməkdən əvvəl burada dişli remen var. E, aralıq valı ilə pompaya birləşdirilmiş, sum pompasına birləşdirilmiş remen var. O ayrılmalıdır, sonra da sökülməlidir. Yəni, onun sökülmə qaydası belədir. Bax, kırışqası da çıxdı, qaldı remeni. İndi bunun remeni çıxacaqdır. Şöyle. apartmanın bortlarını açırıq. Su pompasının bortlarını açırıq. E, əvvəlcədən demədim, bu maşının markası Audi-dir, A4-dür. Motoru 2 hissai motordur. dörd çəkəndir. Xarakteristikalarını ümumiyyətlə. kolay yani. Neçedeydi oldu. Dedi ya.